Az 50-es évek elején létezett egy titkos lokál a Terézvárosban, ahol reggelig folyt a pesgő, és sosem ért véget a zene. A most előkerült ügynöki jelentésekből bontakozik ki ez az egészen hihetetlen történet. Az aranycsapat együtt mulatott a keleti politikusokkal és a nyugati újságírókkal. Mint Amerikában a szesztilalom idején, végre itt a Városliget tövében is kialakult egy illegális klub, ahol összejöhettek a korszak nagyjai. Igazi speakeasy klubként működik. Pont ahogy elképzeled lemész a lépcsőn, bemondod a jelszót, és onnantól... You're looking good, yes you're too cute. We'll put on the show tonight. A háború romjain már újraindult az élet. A vasfüggöny leeresztve, az urakat elftársnak hívták, a kávéházakat eszpresszónak, a falakról diktátorok mosolyognak. A politikai rendőrség mindenkit megfigyel. A hősök terétől nem messze, éjjelente nyitva a Lichthoff klub, ha egyáltalán létezett. Persze. Hülyeség. Abszolútum. Komoly bulik voltak a Lendvai utcában. Azt nem értem, hogy erről miért nem beszél senki. Öt elismert kutató egy rejtényomában. Hogy mi volt a hely neve, Az igazából senki sem tudja. Viszont többször előfordul a Lichthof csoport elnevezés. Lichthof? Végül is stimmel. Etimológiailag nincs vele probléma. Minden jel szerint Lichthof volt a neve. Ez az egész úgy hülyeség, ahogy van. Well, I'm in the mood, I feel like dancing.